Как зовут? Панасюк Андрей Николаевич. Что здесь делал? Приехал, приехал? Сейчас, сейчас отправил меня. Отправили э, с каким заданием? Что Ром, сказали? Ром. Сказали защищать родину. От кого? Сказали, что защищать родину от чеченцев, там, от сейчас кого-то. Встретил тут кого, хоть одного чеченца? Нет, я никому не встречал. Я не хотел никого убивать, нахуй. Ну если Закон такие есть, я пошел в армию. Ты же контракт. Ну, а я Что думаешь о своем руководстве? Честно скажи. Я вам говорю честно. Что о своем руководстве думаешь? А я никогда не хотел. Что ты своим землякам передать хочешь? Чтобы в будущем мэр и спокій был. Не надо никого убивать, Лучше жить мирно и счастливо. Сожалеешь о том, что Конечно, сюда пошел? сожалею, я, я, я сюда ехал, сожалею. Ты в курсе, что здесь мирных людей убивают? Дитя Твои мужа сослуживцы. ноги отрезают. В курсе или нет? Не Что об этом скажешь? Это очень плохо. Очень. Нехорошо. А ты жить хочешь, да? Я хочу жити. Я ще не побачив нічого в своїй житті. По-русски разговаривай. А он побачив, смотри на него, он побачив, ему 17 лет, он побачив. Я Панасюк Андрій Миколаївич. Я служу 25 часов. Я приехал сюда. Мы поможем тебе сейчас, мы в санчасть тебя отвезем, не переживай. Я... Наши врачи помогут. Я, я сожалею, что так вышло. Я каюся. Свободний алкоголь. Каюся дуже. І тут нормальні люди, вони теж захищають свої сім'ї. Вони не хочуть теж поганого нікому. Я дуже каюся в цьому. Що я сюди взагалі прийшов. і хочу, щоб був мир на цій землі. Послушай, друг, когда мы отпустим тебя, передай своим друзьям, передай своим землякам. Мы на своей земле, мы просто хотим жить и работать. Я, я понял? теж хочу жити і Так працювати. зачем ты воевать пришел на нашу землю? Тоже хочу жити і працювати. Какая техника с вами стоит? По артиллерии что стоит? Ой, по, по артиллерии вона, походу, разбомблена після вчорашнього дня вся повністю. Да? Озанули мы вас, да? Минометных расчетов сколько осталось? Алло. У нас минометов не было. Только артиллерия? не видел, Какие нет. пушки? 120, Самоходная 122, гаубица, 2С1 или 2С3? Рома, не напрягай его, Рома. 2С1 или 2С3? Какие гаубицы стоят? Я не разбираюсь в этих пушках. Ладно, хорошо, успокойся. Какой вам приказ утром дали? Да чего вас утром заслали к нам? Это третья рота Нам да? сказали, что... Наш командир сказал, что надо нам а отступать. Это вы так отступали? Командир так сказал. И послал вас сюда отступать, да? Да. Чтобы вы отступали в село Шахтерское, да? Откуда а вы отступали? Откуда вы отступали? Отступали вы откуда? Вы зашли не из Шахтерского, вы зашли из Нет, да, я, я тебе объясню, да, большие. Сколько потерь? Я не, не в курсе. Соляра есть? Колонна дошла до вас, соляры? Нет. Вам позавчера колонна шла. Ну, а чем вы ехали? Как вы заправлялись? Вам позавчера колонна шла. Ну, соберись, соберись, не плыви. А то мы сейчас тебя взбодрим, блядь. Есть да. метод, блядь. Можно обезболивающее, пожалуйста. Колите, сейчас тебе врач поможет. Колите. Один врач, у меня не масло собой батя. Ну, плывет, плывет. Шовка или черновое. Зернового. Зернового заходили, да? Мы с него сошли прям... На ну, Терновом церковь внизу стоит. Я не знаю, что хранили. Да. Вот и там такая. И там тоже была церковь. Да? И Тернового зашли. Мина ну, разорвала. И прямо сейчас все. Ну, здесь ну, мы вас выбили, куда вы ушли? Когда мы вас выбили с Шахтерска, куда вы ушли? Вот с нами ехали, короче. Куда вы ушли, когда мы вас выбили? Куда вы ушли? В какое село? Нет, мы стояли в Шахтерске вчера, когда вы нас... Здесь, в Шахтерске, вы стоять не могли? Да. Я, я тебе отвечаю, я, может быть... А где вы стояли в Шахтерске? Где именно? Да. В Шахтерске где вы стояли? Тут уже ампутация полностью. Тут уже нет. Конечно, по-любому. Тут уже нехуй ловить. Ну, а что ты переживаешь уже там? Да ну, ты живой будешь, мы тебя домой отпустим. Просто скажи мне, откуда вы зашли и куда вы шли. Вот и говори. Я просто обманывать говори. Ты со мной общайся. Смотри, ну смотри. Обманывать не меня смотри, на меня смотри, успокойся, никто тебя не тронет, я помогаю. Не врач помогает, видишь? Вижу, можно? Просто скажи, сколько техники с вами шло? Что? Сколько техники шло? Сколько шло техники? Подними чуть ногу выше. А он не поднимает сколько шло техники? Сейчас замотаем. Сколько я видел, я скажу, сколько! БМД сколько шло? Подожди, там добра, ну просил, сейчас замотаем. Наташ, поставь сюда. Спасибо. Постарайтесь его, чтобы он живой был. Ему 20 лет, жалко эту паскуду, блин, правда. Спасибо, что привезли. Лежи, лежи. Лежи. Давай. Маме твоей тебе передадим, блин. Идиота, блин. Спасибо, что, что, Спасибо, что такого идиота привезли. Не волнуйся, не волнуйся. Не волнуйся, солнышко, все тебе сделаем. Ну что, помощь оказывать, да? Да, спасибо большое. Как вы, боже мой? Правильно, правильно сынок. Позывной а какой у тебя? позывной. Позывной не, нету у тебя позывного? Нет. Ну рассказывай. Нормально все? Да, все, все нормально. Спасибо все, вам большое, что привезли меня. Так, ну короче, помощь оказывают. Можно там сейчас, чтобы без подробностей снять. Вот. Ну, будете прочищать сейчас? Да? Будем Снимите оперировать. Сначала, а потом операцию. Оперировать. Все нормально будет. Выживет, да? Конечно.